Olá, eu sou a Fernanda Silva, bem-vindos ao meu canal Como Faço, aqui no YouTube. Uh, vejam, experimentem e divirtam-se, sobretudo divirtam-se. Uh, não ensino, uh, simplesmente mostro aquilo que faço e como faço. Ah, se gostarem, carreguem no gosto, abonem-se ao meu canal e divulguem. Adeus, tchau!